leo nakukaribisha tena baada ya kutazama vigongo maridadi na vigongo kadha wa kadha. Leo nakuja tena na Shoba Kapoor pamoja na Ekta Kapoor, maproducer ambao wako vizuri, ndio waliotuletea Kwaish na leo wanatuletea nyingine tena inaitwa Kayamat. Kayamat sehemu ya kwanza na episode ya kwanza. Hii ni ya Ekta Kapoor na Shoba Kapoor, wametengeneza Kwaish ambao pia mimi nimeiweka maneno ya Kiswahili. Usikose kuitafuta Kwaish, na leo nakuja na hii sehemu ya kwanza wanaita Kayamati. Nini hatima ama ni hatima ya nani? Ni kiama cha nani? Iki kiama kinamhusu nani? Ama hii hatima inamhusu nani? Unaweza kusema hatima ama unaweza kusema kiama kama kiama. Kiama cha jambo fulani ama hatima ya jambo fulani ama hatima ya mtu fulani. Vile ambavyo unaweza kusema. Inategemea na ipo katika wakati gani na inamhusu mtu ambaye upo katika situation gani. Sehemu ya kwanza na episode ya kwanza. 0694 leo unakuja na kitu bomba kabisa, kitu anaita eh, ni Kayamat, ni bonge la dudes, ni bonge la kichwa kweli kabisa, ndani ya kali yako Likoma na Agley. Naileta kwako tena hii mwamba wanamuita Karim Khan. Leo tutakuwa tunaanza kabisa katika familia moja ambayo ilikuwa ni familia ya wachamungu wanapenda sana kufanya ibada katika nyumba hii. Anasema kweli, Mungu tunakutegemea na umekuwa msimamizi mzuri sana katika familia yetu, na umeendelea kutuletea baraka kadha wa kadha. Wao dini yao ni Wahindu ah. na kama ni Wahindu basi wao imani yao hivi ndivyo walivyo, wao wanaitwa Wahindu kwa sababu India kuna Wahindu na Waislamu, lakini Wahindu na Waislamu ndo wengi zaidi katika nchi ya India unapozungumzia dini. Sasa wanaomba furaha ya kudumu katika familia iendelee kuwepo na wangependa kwamba Mwenyezi Mungu asimamie vizuri, lakini wanaamini kwamba mambo yatakaa vizuri, kwa maana Mungu ndiye kiongozi na familia yetu iko na amani sana muda wote. Anasema sasa, vipi kuhusu Naren? Naren ni moja kati ya mjukuu wao ambaye wanaishi naye hapo nyumbani, lakini sasa muda huo alikuwa Naren hayupo. Naren, Naren Huyu hapa. Mdono to aa lekin aapka ladla beta. Lakini mmekuja nyewe wawili, isipokuwa mtoto wenu simuoni hapa. Aapko to uski aadate pata hai na. Hebu tuambieni, hamjamkumbuka mwanenu bado? Akarta hai. Jaribuni kumkumbuka mtoto na muwasiliane. Anasema atakuja tu na ninatumaini kwamba atapiga simu mwanetu. Panda pili kuna kijana. Puja. Wewe niambie Puja. Ala. Vizuri. Mimi Naam. Leo umekumbuka jina langu? Puja. पूजा puja तुम्हारा नाम कैसे भूल nitasahau vipi jina lako ये बताओ पिछले एक घंटे से मैं तुम्हारा फोन ट्राई hebu niambie sasa siku nzima nimejaribu kupiga simu yako ulikuwa upokee ulikuwa wapi लेकिन लेकिन मुझे तो कोई फोन नहीं आया lakini sikuona simu yoyote kwangu ala मैं तो मजाक कर रही थी nakutania tu मैंने तो तुम्हें फोन किया ही नहीं mi sikukupigia simu bwana मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती nataka nikuambie kitu kimoja कि कहीं तुम किसी और से तो बात kwamba ni wapi tunaweza kuongea tuongee mi nawe tukutane ये एक बात पसंद नहीं है lakini hilo sio baya आज हमारी मंगनी है और तुम बस खैर छोड़ो sasa tuache hayo बताना चाहती हूँ कि आज शाम को मैं क्या nataka पहनूं nijue jioni ya leo utavaa nguo gani तुम कुछ भी पहनो sikia wewe vaa chochote na mi nitavaa chochote sawa घर में पूजा शुरू हो गई है और anaambia watu wanafanya ibada huko wewe umeshaanza ibada wewe umekaa tu unaongea na simu hapa wanakuita wewe huko ndani baba mdogo मैं anakuita अभी आ रहा हूँ nakuja sawa waambie nakuja kuna mtu naongea naye पूजा puja जाना होगा sikia मैं पूजा शुरू हो चुकी है kuna ibada hapa nyumbani kwao baadaye मेरी बात पूरी नहीं हुई है lakini ushasahau mambo yangu mimi पूजा S- puja mimi nakujali lakini ibada ni jambo la msingi sana niache kwanza nifanye ibada sawa mdogo wake na, na eh, ni mtoto wa nareni huyu Da, amekata simu. Sasa Puja ana wivu sana, ubinti ni binti ambaye anapenda ubabe. Unanyanyua simu unapiga tena hapo Sema. Yaani. Kwa nini unakata simu yangu? Yaani utaki kuongea na mimi? Unajali sana ibada nyumbani kwenu. Kuliko mimi mtu ambaye nakupenda. Sasa ibada hiyo ndiyo maisha yako. You Kwa nini utaki kuelewa? Mimi nakupenda sana lakini wewe hata yaani na wala hujali na wenda hunipendi kama ninavyokupenda mimi unachafua sana moyo wangu kwa nini unanifanyia hivyo tena sihitaji niachane na wewe kwa sababu unajali sana ibada ya kwenu kuliko mimi mwanamke aliposikia jamaa anaenda kufanya ibada amekasirika vibaya mno unamwita puja sasa namwambia kuanzia leo wewe maisha yako ndio hiyo ibada ambayo unaifanya kwa nini huyu binti anampelekesha namna hii? Na aliposikia bwana mkubwa anaenda kufanya ibada, ndicho kitu ambacho kimemkasilisha zaidi. Kutakuwa kuna sababu eh? Ni episode ya kwanza katika kitu wanaita Kayamat, alafu hii kitu ni kitu ya kichawi ya tali baba, kuna wanga wa kutisha humo ndani. Episode ya kwanza eh, ni 0694065322 kwa ajili ya kuendelea wana na kupata hiyo kweli wanaita Kayamat. Sasa mwamba anamuwahi mwanamke na anaacha ibada nyumbani kwao baba bibi yake pamoja na babu na ndugu zake wengine walikuwa wanafanya ibada, lakini yeye ameenda kumwahi mwanamke aliyemwambia kama ni hivyo basi bora tuachane kuliko wewe kufanya ibada. Anacheka, kuna rafiki yake, wakati anakuja huko anakuta wenzake wanacheka, wewe Puja, ina maana kuongea vile alikuwa anamuenjoy nini sasa hii? तुम्हें ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं utani gani huo huna aibu और तुम उषा का na wewe तुमने भी इसका साथ दिया mnashirikiana naye जान लेने की बात कर रहे थे ना sasa mnaongea nini तो मुझ पर क्या बीत रही है kwa unafikiri unamfanyia hivi ni sawa ना नहीं पता ah mi nilikuwa sijui हाँ लेकिन तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार जरूर देख lakini macho yako yanaonyesha kwamba kweli unanipenda और भी बहुत कुछ देखा है na kitu kingine क्यों विशाखा kwani una mashaka gani आज सुबह सुबह उदय साहब किस खूबसूरत leo asubuhi na mapema tu umekuja nyumbani kwa udei uone raha हाँ उदय साहब ndiyo udei आज सुबह मैंने आपको एक लड़की से बात करते हुए देखा बोलिए सच है या नहीं eti kuna mwanamke uliongea naye asubuhi wewe पूजा ukweli वो लड़की सिमरन थी puja nilikuwa naongea na simrinti कजन simrinti si binamu yangu कौन चाहिए ndo nilikuwa naongea naye na kumbe ndio kilichokupa asila hicho binamu yangu ule puja तुम्हें क्या हो गया है sasa una nini तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा hivi unanihisi vibaya mimi अपने आप पे भरोसा mi नहीं nakupenda wewe पूजा puja मैं सिर्फ तुम्हारे लिए mimi ni wako tu और तुम सिर्फ मेरे na लिए wewe ni wangu tu nakupenda sawa ana wasiwasi kwamba udei alikuwa anaongea na binti mrembo asubuhi तुम anamwambia yule mimi ni dada binamu sasa sitaki kukuona tena kuwa katika hali kama hiyo puja eh? कुछ नहीं होता तुम्हें hakuna kitu kwangu kitatokea tena साथ रहूं na nimesha kusamehe फिर तुम्हें किसी और के साथ की क्या जरूरत eh, vipi una haja gani tena ya kuwa na mtu mwingine isipokuwa mimi tu pekee haya mambo yamenoga kati ya udei na binti anaitwa puja mambo ni mazuri kwelikweli huku ndo nyumbani kwa wakina udei yule kijana na hapa kulikuwa kuna shughuli ya muhimu sana ya kifamilia basi mambo ni mazuri kuna jambo kubwa kuna sherehe kubwa katika familia ya kina udei mambo yanazidi kusonga mbele kama hivi baba na baba अरे बेटी हिमानी anasema himani प्रीत कहाँ है wengine wako wapi jamani फूलों के गुलदस्ते लाने को कहा anasema alikuwa anataka kuona na wengine kwa maana tuko kwa pamoja ni lazima leo tupate kuweza kuonana और सुनिए इन लोगों के सामने आप बड़ी बड़ी हाँकते रहते हैं फूल हाथ बुके लेकर आए हैं या नहीं yaani wewe umenileta hapa alafu mambo makubwa makubwa tu naongea si uende kule na wewe मैं पीछे पड़ी रहती हूँ unanifuatafuata tu kwa timu ile mke wangu tumekuja sasa nisikufuatafuata nimekuja peke yangu huku tumealikwa bwana wewe nenda kakae na wamama wenzio शांत बाबे बल्ले बल्ले oh karibu sana karibuni sana रंजना वाह, namaste namaste namaste namaste anasema habari habari kila mmoja anasema ni njema Mwambie peleka kule basi. Usipeleke wewe. Sasa wamealikwa ambia na si jamani cha kwetu hiki. Ah. Okay. Asante. Habari auntie? Hello auntie. Hello auntie. Mnaendeleaje? Amekuja pia binti anamuita Puja. Amependeza kule kule. Ndiye binti ambaye tunajua ana mahusiano na kijana ambaye anaitwa Udei. Binti naye amekuja na familia yao nzima imekuja na maana hao ni family friend. Bimani? Ji bhaiya. Anasema Bimani? Na Vipi? <laughs> vipi we सुना नहीं आपने si umesikia चार ah, sawa mi naenda दादाजी baba पूजा के माता पिता की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत के बाद unajua mama wake wa, Pl- wa puja pamoja na baba yake waliweza kupata ajali ya train na ikapelekea kufa हम अपने दिल का टुकड़ा आपको दे kwa रहे hiyo huyu ni mtoto ambaye tunamjali sana kwa kila kitu kumwangalia vizuri हैं कि भगवान ने सारे जहां की खुशियां हमारी झोली tunachomwomba mungu ni kutupatia furaha katika familia nzima na kumfanya mtoto wetu pia aendelee kufurahia बनाकर anasema usijali puja बहू बनाने की तो सिर्फ रस्में anasema tunachofikiria kwamba anaandaliwa kwa ajili ya kuweza kuwa mkwe na sisi tutampokea kwa mikono miwili kweli eh? bwana mkubwa udei sasa anamwona binti yuko pale anatambulishwa na familia ये बताओ मैं कैसा लगा eh, naye mwenyewe anampenda bebu niambieni jamani nimependeza ama sijapendeza भैया अब जाइए ना पूजा भाभी के kaka hebu nenda kule basi puja ameshakuja jamani si unatuvuruga Ona mambo hayo udei pamoja na Puja. Wange ke paas sab theek Anaambia kila kitu kiko sawa mjomba. Ah, kioni? Kwa nini? Imani? Imani? Sera udei kwa to Hebu njoo uone hapa. Ji. Haya. Ngoja. Kuna ugeni hapa. Suna ne? Umesikia? Eh, nimesikia. Kwa nini? Yeye na mmeo wanazinguana hawa. Are ude. Ude, udei. Tumare papa tumebula. Baba yako amesema nikuite bwana. Na na na na hebu njoo bwana huko. Kwani nyinyi mnafanyaje hapo? Nani? <laughs> Ah, <laughs> kumbe kuna kitu kinaendelea hapo. Sasa ungesema tu Ba shehe. uko na kabinti kazuri hapa, ndio sababu utaki kuondoka. Ah, Ha ah, sakin chuka. ha ah, na na chuka. tera hat jo hat. tera hat jo haatunga naona muda wote amekushika amekung'ang'ania mkono. Basi tembeni mkiwa mmeshikana mikono ili watu waendelee kuwafurahia मुहूर्त का समय बीता जा रहा है बेटा Nahitaji muhuri kasma haraka sana. Umeelewa? Wanajiandaa kwa ajili ya kuweza kuwakutanisha wale wawili kutengeneza uchumba wao leo kati ya Udai na binti anaitwa Puja. Sasa wakati wapo ndani kuna gari moja inakuja kule nje, gari nyeusi ambayo hatujajua ile gari ni nani ambaye anakuja hapa. Wakati huu kuna mguu wa mwanamke ambao ulikuwa unaonekana hapa, na ni usiku mnene ambapo huyu mwanamke anakuja katika eneo lile ambalo kuna shughuli ya watu wawili, Udai pamoja na Puja. sasa ni nani huyu mwanamke ambaye anakuja kwa vitisho namna hii? Sisi hatujamjua baba la baba, ni bonge la dude. Ni nani huyu mwanamke ambaye anakuja kwa vitisho namna hii? Basi alipofika mlangoni, angalia mambo haya, anatembea kwa minato kila mmoja anapewa pete sasa tayari kwa ajili ya kumvisha mwenzie. Sasa ile pete kwa bahati mbaya ikadondoka, ile pete ambayo ilikuwa mkononi mwa Udei inaelekea moja kwa moja kule katika mlango ambako ndo anaingia huyu mwanamke. Pete inakwenda kule mzee, huwezi kuamini, ngoma hii hapa. Ehe, sasa watu wote wanaona ajabu. Hili jambo kama hili huwa linaleta ishara ambayo inaweza kuwa ni ishara mbaya juu ya mahusiano ya watu hao wawili. Kwa nini imekuwa hivi? Hatimaye inaokotwa ile pete sasa namna hii ipokota ipete moja kwa moja nakutana na uso wa mwanamke mrembo sana, sijui anaitwa nani, sijamtambua. Watu wote wanaangaliana, ni nani huyu msichana? Bwana mkubwa anaishia kuduaa na ameishika pete mkononi. nini hiki puja haelewi kwa asili kabidi atoke na kusogea hapa halo anko inakuwaje kati ya na huyu binti wanaangaliana namna hii wanaonyesha kuna kitu kati yao hawa wawili ambacho sisi hatukijui excuse me samani eh? ala wewe twende huko pumbavu huyu nani huyu Familia sijajua kama inamjua ama la. Haya, sasa puja tayari kwa ajili ya kuweza kukamilisha shughuli hiyo ya ndoa e, ya, ya, ya, ya uchumba yeye na bwana Udei. Yule mwanamke akaja akakaa hapa, ambaye sasa huyu mwanamke hata jina hatujamjua kwamba anaitwa nani, lakini alitulia na anashuhudia tukio zima. Wakati linaendelea, bwana mdogo anavishwa pete na huyu mwanamke ambaye anaitwa puja lakini anaendelea kumwangalia huyo binti ambaye amekuja hapa jioni hii ya leo. Kwa nini? Kwa sababu gani? Mimi na wewe tunabidi tuweze kujua, kwani nini episode ya kwanza. Yule anaangalia tu shughuli inayoendelea na anaonyesha tabasamu. Lakini Puja ameshaanza kuwa na wasiwasi kwamba kwa nini alipokuja yule mwanamke kuna mabadiliko makubwa sana katika uso wa mpenzi wake ama uso wa mchumba wake. Sasa yule dada aliyekuwa naye pale akamkonyeza baada ya kutoka. Alivyomkunyee alikuja huku pembeni, ambia wewe, mambo, खास दोस्तों mimi yule rafiki yangu, कौन और यहाँ कैसे wewe ni nani na umekuja kufanya nini hapa? मेरा नाम अनामिका है Mimi naitwa Anamika. और आपसे एक बात कहूँ किसी से भी शुभ कार्य में आने की वजह नहीं पूछी na जाती mimi nimekuja tu kwenye hii shughuli, wewe utakuwa unifahamu tu. Binti kumbe anaitwa Anamika, anatambulishana sasa na ule binti ambaye ni rafiki yake na Puja. Anapomhoji wewe ni nani na umefuata nini? Sasa Udei anaendelea kumwangalia yule msichana tena mara kwa mara yaani kwa sasa ana concentrate kule alipo ule binti anaambia sasa mnazagaa nini njoni mcheze basi na wengine huku jamani उदय odei हाँ eh, कहाँ खड़े हो तुम we uko wapi jamani si ujiachie कहीं Ah, mm, hamna shida जी हमें डांस के लिए बुला रही है tumeitwa tukadansi. Twende basi. Okay, twende. Ah, ah mi sina mudi ya kudansi. Okay. Ala, sawa kama huna mudi. Anaendelea kumtazama ule mwanamke ambaye anaitwa Anamika, labda huenda atakuwa namfahamu na sisi tutaweza kumfahamu mwanamke huyo Anamika ni nani katika maisha ya Udei. Dada anakutana naye tena uso kwa uso, anamwangalia jicho baya kwelikweli. क्योंकि जनाब की नजरें कहीं और टिकी हुई kwa nini huyu ghafla ghafla anaangaliana hivi na huyu nitajua tu kama umekuja kuniharibia hapa mi na wewe huyu mwanamke amekuja ghafla sana lakini pia amekuja kwa staili ambayo ni ya ajabu mno imeshaanza kumtia mashaka binti wanamuita puja akona wewe njo sasa anamwambia rafiki yake nini cha kufanya juu ya yule mwanamke kabidi akubali ya kwa sababu mara zote hakuna mtu ambaye anakubali aweze kutokea mtu mwingine kuja kuharibu furaha yake juu ya mahusiano. Huyu kamfuata tena. ji? Anamika. Kya baat hai? Nini shida dada? Aapki nazar to ek hi jagah pe atki hui hai. Inaonekana unaangalia sehemu moja tu tangu umefika hapa. Mm. Unamwangalia tu Dei na yule dada, kwa nini? Hebu njoo tuongee vizuri, si unataka kukutana na Udei? Twende nikukutanishe naye binti anamvuta kinguvu. Odei, Odei, Odei, yeye Anamika, huyu Anamika. Right, Anamika. Sawa kabisa Anamika. Pata hai? Sasa tumne dur se nihar rahi thi. Naona mnaangaliana sana. Anamika, yeye Odei. Anamika huyu anaitwa Odei. Aur eh, hone wale pati. Na mume wangu mtarajiwa. Aaj hamari engagement. Leo ni siku yetu ya uchumba. 12. शादी भी हो जाए na muda si mrefu tutaoana एक दूसरे से बहुत प्यार करते na nampenda kwelikweli huyu mwanaume हैं दिन हमारे लिए बहुत खास है na tuna malengo makubwa mno na tuna haraka kuona kwa sababu jinsi tunavyopendana मुझसे हटकर mi nimechoka kusubiri और भटक रही kwa sababu sitaki ushikwe mkono na mtu mwingine jinsi ninavyokupenda jamani udei उदय udei बातें अभी खत्म नहीं हुई bado sijamaliza तुमने जरूर कोई बात है kama una mambo ya kusema basi utaniambia mimi sawa anamika इसीलिए तुमने एक पल में वो जादू कर दिया जो मैं इतने महीनों में नहीं बोलने दीजिए anaambia vipi अगर तुम सच कह रही हो तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगा kama unachosema ni kweli basi nisingeanza kusema mimi तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो क्या lakini wewe ni kama dada yangu pia hakuna haiwezekani bwana mi siwezi kuwa ndugu yako hebu nikuambie kitu kwani ulikuja hapa labda ulikuwa na kijana umemfuata ama imekuwa kwaje mimi nimekuja tu nikukutanisha uweze kuongea vizuri na mtarajio wangu anaambia wewe kwa nini lakini mi sikutaka kusema hayo mimi nilikuwa nimealikwa na kadi ninayo. Nika transfer ho gaya hai. Lakini pia hapa nimekuja kwa ajili ya ujumbe wa dada yangu kwamba dada yangu anatarajia kuweza kusafiri. Kwa hiyo nafikiri kwamba itakuwa vizuri kama mtaweza kupokea zawadi yake hii hapa ambayo ameniagiza kwa ajili ya kuileta kwa Udei. Mujhe rangon se zyada khushbu pasand Kwa hiyo nafikiri kwamba utaipenda harufu yake. Mujhe bhi rang se yaad Hata mimi nimependa. Nimependa sana rangi ya hii zawadi. Hili huwa zuri kwelikweli. hai pasand bhi mel kha rahi hai yule ameanza kupenda maua yake tena. Hawa wanajuana nini? Eh. Baba eh, ameshayapenda tayari. Nafikiri na sina muda, nina kazi za kufanya. Eh. Sasa mama, unaweza ukaenda. Tumeshaongea eh? Baba, twende. Inatosha. Mama alimshtukia. Huyu dada yake ni nani? anasema eti dada yake alimwalika na ametoa kadi ya mwaliko pale. Sasa mambo yanazidi kusonga mbele, wakati huo hatujajua udei na yule binti anaitwa Namika, kuna nini ambacho kinaendelea? Labda kutakuwa kuna jambo la kisiri ambalo sisi hatulijui, ambalo tunaweza kulifahamu kwa baadaye. Wakati wanacheza, huyu jamaa aliendelea kumwangalia binti kule alipokuwa yupo, anamtafuta akipepesa pepesa macho kumtafuta Anamika. Kwa nini basi? Kuna sababu. Watu wanaburudika tu bila kujua kwamba kuna mambo hapa yanaendelea. Binti naye anaangalia tu kinachoendelea, bwana mkubwa si akaje? Ehe, aambia umeona eh? Umeona eh? Umeona eh? Puja sasa, anaona bwana mkubwa anavyomchangamkia Anamika. दरअसल एक बिजनेस डील के सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहती थी खैर अब तो मुलाकातें unajua nilikuja kuonana nawe pia hata kuhusu mambo ya kibiashara ala kumbe bwana mkubwa kuna kitu anapewa anakubali kupokea binti anamwambia ni mtu wa biashara kwa hiyo sio mbaya du anampa kitu gani kile puja anamwangalia rafiki yake anaambia we ngoja tu इस पानी पूरी का wao wanawasoma tu kile ambacho kufanya wale wawili bila wao kuweza kujua kwamba alikuwa anaonwa? Udeka udeka eh udei yuko wapi eh yuko wapi udei Inabidi ya eh, nimtafute kwanza we binti akamnong'oneza jambo kwamba hapo akashakuja umeshatengeneza ubaya hii ni vita sasa sisi na yeye bye bye mimi naondoka yeye tumchari. Mbona mimi nakuja wewe unaondoka? Lakini aksara sahihi huta. Lakini ni sawa. Chapi mesa mmeati. तो दूसरे को तो जाना sababu nikija mimi hapa hakuna haja ya mtu mwingine kuwepo karibu na huyu tena एक्चुअली कल सुबह मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है anasema kesho asubuhi na kikao cha muhimu आज तुम दोनों की एंगेजमेंट है kwa hiyo nashukuru siku yenu ya leo ya uchumba nikupeni ongela lakini mimi nawahi kwenda nyumbani anaambia lakini kuna mambo bado sijaelewa अमिका anamika तुमने मुझे देखा है mimi nimekuona wewe nimekuona kila kitu ये चीज मुझे अच्छी लगती है kuna jambo ambalo sijalipenda kabisa kutoka kwako मान भी नहीं छीन na ningependa kwamba usirudie tena jambo hili. Leo umefanya kosa kwa mara ya kwanza kukutana na mimi, usirudie tena kosa hili. Zingatia Anamika, elewa eh? Ni kosa gani? haja mwambia binti, libidi aondoke, sio utani, anamaanisha oho. Puja nini sasa hii? Ungea vipi na mtu kama hivyo? ये तो कुछ भी नहीं है उदय hakuna kitu eh? मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती ila kwa ajili ya mapenzi yako wewe naweza kufanya lolote lile na siogopi कहता है ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड kila kitu ni katika mapenzi tu hakuna kingine mapenzi na nguvu sasa wewe niletee uvurugu uvurugu utanitambua vizuri Haya, sasa ni muda wa kupata misosi misonso moro. Wazee wa kula, hii ndio mida ambayo waga wanachangamka. Eh? Unajua kwenye sherehe kuna watu wakienda, wakifika muda wa kula ndo wanajifanya wana maneno mengi, hadithi nyingi za paku na pakua, kumbe wameona muda wa msosi. Sasa sasa hivi mimi nikija kufunga ndoa kwenye harusi yangu, mimi napika makande. Sasa mama, kuna kitu amekiona, kuna karatasi ile ambayo Udei alikuwa amepewa na ule mwanamke. Sasa ile karatasi baada ya kupewa Udei, kuna mahara ameiacha, ameiacha pale mezani. Sasa Puja alikuwa anataka kwenda kuchukua kaichukua. Ambia pole sana Udei, ameshabeba ile nini, ile karatasi. Sasa nataka kwenda kuona kumeandikwa nini mle ndani. Alipochunguza huku na kule, Likomba aligundua hakuna mtu ambaye anamuona. Anataka kujua nani kalimkabidhi kitu gani Udei, labda wenda hapa anaweza akajua ukweli juu ya hawa watu wawili. Kitendo cha kuja kutoa hivi baba la baba, kuna kitu ambacho anakiona binti, anakutana na picha za ajabu ambazo zimemshtua kwelikweli. Angalia picha hizo mzee, sisi hatujajua ni picha gani Wakati uko pale, simu inaita sasa. Ni episode ya kwanza baba, hii kitu ni ya moto hatari. Mama anasogea kwenye ile simu pale ilipo, simu ya udei. Anayepiga ni nani? Missed call moja. Hebu ngoja, kuna message pia. Anamika Kwa mpa namba, maana watu wanajuana. Anakuta namika amepiga simu kwa bwana mkubwa wanamwita Udei. Anasema ukweli ni nini kati yao watu wawili? Hii namba ina maana kumbe alikuwa nayo, alafu anajifanya kama amjui eh? Subiri kwanza, kapiga pale pale. Anamika, मैं इस वक्त बिजी हूँ आप अपना नाम नंबर और मैसेज बीप साउंड के बाद छोड़ दें मैसेज मिलते ही मैं आपको तुरंत basi nimepiga sana simu jaweza kupokea lakini nimeacha ujumbe ni mimi anamika क्यों से निपटना मुझे अच्छी तरह से आप anaambia nimejua kila kitu कोई भी मेरे उदय को एक मिनट hakuna atakaye kuja kumchukua udei की मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता bila shaka sitakubali tokea hilo nitaingia katika vita kubwa na mtu yoyote atakayekuja kuniingilia kwa huyu mwanaume अब तुम मुझसे दूर और मौत के करीब जा रही sasa nitafute ili ukutane na kifo chako bye टेक केयर kuwa makini kifo kinakufuata popote ulipo binti anajiamini kwamba atamuua na anamhakikishia hilo na amemwambia हेलो halo हाँ शर्मा जी बोलिए ndiyo sharma हाँ मैं आपको कल ऑफिस में मिलती हूँ kesho tutakutana ofisini ग्यारह बजे तक पहुँच जाइएगा basi itakuwa mida ya saa tano bye wapo kwenye gari kuna simu ujumbe wa sauti anausikiliza eh, eh. पूजा का मैसेज था puja amenitumia message सूम है और बहुत पॉजेसिव भी ananishangaza कुछ भी मैसेज छोड़ देती है yani meseji za ajabu meseji gani kaandika nini कह रही थी उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर दिए kasema gari yangu eti breki zitafeli <laughs> kweli बस यूं ही डरा mpumbavu tu eti gari yangu itafeli breki Hi, baadaye anashika breki kweli gari haitaki aliambiwa kwenye ujumbe wa meseji kwamba gari yako itafeli breki Woo! binti ni hatari kwelikweli, yani kakita kwenye mti, yani yule kamtumia ujumbe, amemwambia tu katika meseji. Cha ajabu huyo anakuja kufeli break na anapata ajali kweli. Kwani yule Puja ana kitu gani cha ajabu? Usinikose episode ya pili inaitwa Kayamati. Kayamati.